हेलो स्टूडेंट्स क्लास टेन समीकरण बीच गणित अगले एपिसोड में दिखाए हुए थे एक्स प्लस वाई बराबर चौदह इस प्रकार के दिखाए हुए थे अब अंक वाला लिया है अगले एपिसोड में अंक वाला नहीं लिया हुए थे थ्री एक्स प्लस चार चार वाई बराबर दस और two X plus two Y बराबर टू के समीकरण निकाले तो उसको निकालते हैं थ्री एक्स प्लस चार वाई बराबर दस इसको नीचा लिख देंगे two X plus two Y बराबर टू इसको समीकरण वन मान लेंगे इसको समीकरण टू मान लेंगे इसको नीचा नीचा के ऊपर ले जाएंगे ऊपर के नीचे आया टू चार समीकरण वन समीकरण टू मान लेंगे समीकरण वन में गुना करने पर टू से तथा टू में चार से गुना करने पर इसको गुना कर देंगे टू में थ्री एक्स से तीन दून थ्री थ्री में टू से गुना करेंगे तीन दून तीन दूना छः एक्स प्लस चार दूना आठ वाई बराबर दस दूना बीस इसको नीचे में टू है इसको चार से गुना कर देंगे चार दूना आठ एक्स प्लस टू चार दूना आठ चार दूना आठ इसको जो ऐड कर देंगे प्लस प्लस माइनस यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है माइनस यहाँ भी प्लस छिपा है माइनस इसको खत्म कर देंगे इसको घटा देंगे घटा देंगे आठ में से छः किया दो माइनस दो एक्स इसको घटा देंगे बारह इसको इसलिए एक्स बराबर बारह माइनस रूट माइनस टू इसको भाग इसको भाग कर देंगे छः दुना बारह माइनस बार छः एक्स का मान माइनस छः एक्स के मान समीकरण वन में देने पर देने पर इसको यहाँ पर लिख देंगे समीकरण वन का मान three X plus four Y बराबर टेन एक्स के मान माइनस सिक्स है three two minus six plus four Y बराबर टेन इसको दूल्हा कर देंगे अठारह माइनस अठारह प्लस चार फोर वाई बराबर टेन फोर वाई बराबर टेन इसको इतना यहाँ लिया देंगे यहाँ में यहाँ से ये बराबर का चिन्ह चार वाई बराबर दस माइनस है तो इधर प्लस अठारह चार वाई बराबर इसको जोड़ देंगे अट्ठाईस इसलिए y बराबर अट्ठाईस बट्टा चार चार सते अट्ठाईस इसको खत्म कर देंगे चार के मान सात इसलिए y के बराबर y के मान सात हॉल x के मान माइनस छः और y के मान सात अच्छा वीडियो लगा होगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा